hoje, em Nova Efira, a primeira-ministra Din comemorou o 25º aniversário do final da Guerra Locuste. Hoje somos honrados pela presença de duas gerações de homens e mulheres que enfrentaram todos os perigos, que lutaram nas batalhas que nos tornaram o que somos hoje, incluindo o conflito mais crucial das guerras do pêndulo, os campos de Asfo. Santiago! Vou poupar você do discurso inspirador, soldado. Sabe o que fazer. Sim, senhor. Certo, vamos lá! Derrubamos aquelas torres, cortamos as comunicações e invadimos o laboratório. Se o comando quer um martelo, daremos o um martelo ao comando. Certo! Andando! Vamos, Gears! Só teremos uma chance de pegar esses diagramas! E assim que desativarmos as torres de comunicação, a base inteira ficará isolada! Sim, senhor. Cuidado, Indies! cima, Matius o Major está esperando! Mais índices! Eles estão enterrados, espalhem-se, vamos bloqueá-los! Um índio é menos no mundo! Vamos! A torre está logo adiante! 1 se aproximando da fogueira. Entendido, Verde 1. Que tenha troca de nomes ridículos. Ok, estalhe um explosivo naquela torre. Ah! Explosivo pronto. Limpador, nosso fósforo está aceso. Entendi. Vamos acender nossa fogueira em 3, 2, 1. Sim, senhor. O laboratório fica depois do portão de segurança. Vamos! Nem os de metralhadora! Vamos nos dividir! Vocês dois, fiquem com a esquerda! Menos critique. Vocês dois estão com códigos de segurança. Acionem aquele portão. E com isso...